Jestem na ulicy Orlińskiego we Wrocławiu i to widok na kościół parafialny tej okolicy niedaleko jest ulica na ostatnim groszu kościół naprawdę ładny wybudowany wielkim wysiłkiem wiernych 14 kwiecień 2013 roku widzimy parę osób, które idą na mszę świętą. Jeszcze raz widok na kościół przy ulicy Rukornickiego i chyba na ostatnim groszu pomnik Jana Pawła II witraże w oknach no i kościelna wieża Czternasty kwiecień 2013 roku Kościół przy ulicy Orlińskiego i ostatni grosz we Wrocławiu Jeszcze jeden widok na kościół przy ulicy Orlińskiego we Wrocławiu, pułkownika Orlińskiego 14 kwiecień 2013 roku, niedziela Filmuję spod sklepu Biedronka budowla naprawdę prześliczna dach kapliczki kryty miedzianą blachą niestety nigdy nie byłem w środku tegoż to sakralnego obiektu